आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए सही सही बताना झूठ नहीं बोलना मामा सुन लेगी ना मामा वैसे ही ढूंढ के देगी आप जैसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए